mga ka-DIY. So ngayong umaga mag-testing tayo ng isang tools. Ito yung uh, electric tire vulcanizer o tire mending machine. Pero bago yan, sana ay mag-subscribe ka na sa channel ko para mag-subscribe ka sa mga upload kong mga DIY project at mga tools na i-review natin. So tara, tingnan natin kung worth ba itong uh, ah, tire vulcanizer na ba. Yan mga ka-DIY, ang tatak nitong ating mending machine is extreme. Nabili ko to sa halagang 2,800 pesos. Dito lang yan sa BBM. Shoutout nga pala kay Sir Ken. Mas preferred kong bumili sa local market kasi ito ay may mga electronic parts so mas madaling ibalik kung sakaling may problema. May mabibili kayo na mas mura sa online store but not with the same brand. Ito yung kanyang power cords. So kailangan mong gumamit ng adapter para magamit mo sa mga socket natin dito. Yan. And then yung cord naman ng head, so kailangan mo siyang saksak dito. Ito yung pressing screw niya. So napaka napaka heavy duty, napakataba. Napakalaki din ng kanyang uh, thread. So meron kang kasamang uh, aluminum plate. So hindi niyo naman to kailangan laging gamitin. So gamitin niyo lang to pag masyadong mahaba yung mga mga damage ng inyong tube o ng inyong tire tube. So maganda dito sa machine na to is may mga may timer na siya up to 7 minutes. So kung bibili kayo ng mga gums, so alamin niyo kung uh, ano yung curing ilan yung curing time niya. iba, iba kasi yung mga gums na mabibili sa market no so meron din siyang uh, fuse no madaling palitan yung fuse niya pipiitin niyo lang yan so, madaling palitan kapag busted madaling uh, ibalik so ito naman yung power power switch niya no pero mag automatic off kahit na naka on yan kapag bumalik na sa zero yung ating timer so automatic magsha-shutdown na siya so ngayon guys susubukan na natin siyang gamitin so nakasaksak na siya So, meron ako ditong sirang interior. So, yan siya. Ang laki ng butas niya. So, una, linisin nyo muna ng tubig. And then, kailangan nyo siyang gasgasin ng sandpaper. Yung iba gumagamit ng crudo o gasolina. Pero, mahalaga naman doon, makuskus mo lang siya o magaskas mo lang siya para matanggal yung kimtab niya. Kasi hindi yan kakapitan ng gun kung, kung ganyan. So, kailangan mo siyang gasgasin. Pag nagasgas nyo na siya, linisan nyo lang ulit. So, linisan mo lang ulit para matanggal yung uh, alikabok. Ito, ganito karami, binili, nabili ko siya ng halagang 70 pesos. ngayon ilalagay na natin siya sa ating uh, electric tire vulcanizer. So isisentro natin siya sa gitna. No? So yan. At ang isa sa pinakamahalagang procedure ay kailangan natin gumamit ng uh, manipis na, na lata or mas maganda kung aluminum yung mga uh, coke in can. No? maganda yun. So yung mas manipis mas maganda kasi makaka-apekto po sa bilis ng pagluluto. Ngayon ipipress na natin siya. yan, na-press na natin. So, siset na natin yung timer. So, siset natin siya sa 3 minutes. So, antay na lang natin siyang maluto. Yun. So, tapos na yung 3 minutes. So, luto na siguro itong ating gum. Pwede na tayong kumain. So, tingnan natin kung naluto na ng ayos. yung pagkakaluto niya no? kapit na kapit na siya yun uh, a piece of advice lang kung gagasgasin nyo gamit yung sandpaper yung paligid ng butas so anticipate nyo kung gaano kalaki yung expand ng patch kasi kung hindi nyo talaga magagasgas yung didikitan ng patch hindi talaga siya didikit ito kagaya nung kanina nung una kong yung unang patch na ginamit ko hindi talaga siya dumikit kasi maliit lang yung part na nagasgas ko so kailangan gasusin nyo talaga yung yung paligid ng butas para uh, kapitan talaga ng ayos ng gum so ito wala akong ginamit na any petroleum product so aside from dito sa ating electric vulcanizer so gagawa din ako ng backup na pangluto ng gulong gamit ang clamp at ang uh, piston so yun ang susunod kong gagawin So magdi-DIY ako ng tool. No? So gagayahin natin yan. So in case na brownout, meron tayo. Nagagamit pang tool kit. So yan, kung tatanungin niyo ako kung sulit ba itong ating uh, electric uh, vulcanizer. So sulit na sulit. Kasi unang-una napakagaan niya, madaling bitbitin kahit saan. Madaling ilipat, movable siya. Pangalawa, hindi naman ganun kamahal yung presyo niya. At uh, pangatlo, kung ikukumpara natin siya dun sa mga traditional na makikita natin sa mga vulcanizing shop, automatic yung temperature control nito. So once na na-reach niya na yung peak, kahit na 7 minutes pa yan, hindi niya, hindi mag exceed dun sa temperature na yun na pwedeng makasira na sa mga gulong natin. So yun lang, so magandang umaga ulit. Sana inapulot kayong ah, aral dito sa aking video. So, pasubscribe na lang sa aking channel at uh, pa-click na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago akong ilalabas na uh, video regarding sa mga DIY project o sa mga tools na i-review o i-testing natin. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.